Good morning, good afternoon, good evening, people of God. welcome you to my channel, the Zebedji's blog. Happy New Year once again, and thank you for watching. Today's chase is going to be on the review of Abejoye's movie. If you have not watched that movie, then I bet you go and watch the movie. And um, this clip inside this video, when you watch to the end, tell me the episode that you find this clip write it in the comment section. So today I'll be giving us top lessons that I learned in watching this movie from Abe, Abed Abed Joye. So, and I want to share it with us, okay? So, number one is this happens when the evildoers attempts to, uh, to attack the child of God. I hope as you watch this movie, you'll be blessed. And if you've not given your life to Christ, God is going to enter your mind and I pray God would minister to you. So number one is it is very important to be alert spiritually. Do not be adamant when you are wrong. Give people a chance. Don't give up on people easily. A lot of people's salvation is at stake when you don't listen to God. If the pastor in this movie had not listened to God, the old man would had returned to the village unsafe would add, have a negative ripple effect. Okay? Number five, give people a second chance to grow in the faith of God. Number six, distance is not a barrier in the realm of the spirit. We see in this movie when attacks were sent to Baba from the village all the way to the United States and when he returned their evil plans back to them. Okay? God is wonderful. God's power is superior to everyone. Number eight, there is no Christianity without forgiveness. Are you thinking, what are you, what are your, what, what do you think about this movie? What are your likes? What are your dislikes in this movie? can you comment in the description box and I pray it's going to minister to you. This movie, you must not miss it. It's a must watch for every home. A must watch for every home. And as you watch it, I pray God will minister to your heart. Watch it with an open heart. And if you've not known Christ, I hope you watch it and you give your life to Christ as you watch. Stay blessed. If you're new here, don't forget to like, subscribe, and share this video to someone who might like it. So now, watch the clip of this video and let's communicate in the comment section. See you. Bye for now. òkè ogun omi. èmi náà ni ọláyé ọ̀tàn ìwọ ni mo wá bá jókòó. sẹsẹ olongo abiru kelenje kelenje ẹyẹ agbègbò abẹdọ gírímọ gírímọ àtẹlẹyẹ dúdú àtẹlẹyẹ pupa gbogbo wọn ni wọn rán mi sí ọ wọn ní gbé fún ọ kó o jẹ ó yá máa jẹ. lò. Hmm. tó o bá ti jẹ tán kó o dewúrẹ́ jẹlẹ́jẹlẹ́ kó o dàgùtàn jẹmọ̀jẹmọ̀ kó o dọlọ́yọ̀ bẹ̀rẹ̀ tó ń jọ lẹ́bọ̀ gírí. ṣé olùgbèjà mi ló rán yín wá ha ṣé ó tún ti bínú sí mi ni ó ní ká ẹ lọ pè mí wá àbí ha kó má bínú sí mi kó má bínú ha ọmọdé yìí mo rí jẹ kó mọ̀ rà lẹ́nu àìmọ̀ rìn kórí ọmọ mi mo sì gbìyànjú náà o mo gbìyànjú mo ò bínú sí yan nígbà nígbà tó gànwó gan tó gbá mi létí láàfin ṣe ni mo ṣe ṣe ṣe ni mi ò bínú sí ṣe ni mo ṣàdúrà fún ó bá wá bá mi mo sì dáríjì nígbà kínkín ń gan tó já wọnú yàrá mi n ò bínú sí náà ṣe ni mo gbàdúrà fún tí mo wàásù Jésù fún un gbogbo àwọn olóyè nígbà tí wọ́n fi mí ṣẹ̀sín láàfin tó fi mí ṣẹlẹ́yà wọn ò bínú sí wọn ṣe ni mo ṣe ni mo súre fún wọn tí mo tún gbàdúrà fún wọn wọn ò bá yẹn jà kábíyèsí mo wàásù fún kábíyèsí náà ó ti gba Jésù báyìí ọ̀gánwó mo wàásù fún òun náà ti gba Jésù kínkínyìn òun náà ti gba Jésù èmi àti kábíyèsí àti ẹ̀tún ṣèpàdé ibi a ó ṣe ṣèṣọ́jí ọlọ́jọ́ méje bí olùgbèjà ọba tiẹ̀ nìkan lọ pè mí wá kán tiẹ̀ jẹ́ ń parí ìsọjí ọlọ́jọ́ méje èyí tá a ti dá sójú ọ̀nà yìí kán já ṣe tán gbogbo àwọn iṣẹ́ tó tún wà níwájú mìíràn kò ju ìsọjí ìgbà ta gbangba àti ìwàásù ojúlé dojúlé àràárọ̀ ìkéde nìkan náà ni ó sì tún kú. <laughs> ọlá yìí ó tán olùgbèjà rẹ ló rán mi wá. Ah, kí wọ́n bínú sí mi ni. wọ́n ní kí n kí ọ pé o kú iṣẹ́. wọ́n ah, ṣe o dúpẹ́. ó ní sọ fún ọ pé òun ò fún ọ ní agbára àti orí ọ̀fẹ́ sí. Ah, ẹ bá ẹ bá dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. wọ́n ní wí fún ọ pé àsìkò rẹ kò tí ì tó. mo dúpẹ́ ẹ ṣé àwọn ò fún ẹ láyè díẹ̀ sí i láti parí iṣẹ́ tó kù nílẹ̀. wọ́n ṣe olùgbèjà mi ṣe. wọ́n sì ní ìkìlọ̀ fún wọn pé o ò gbọ́dọ̀ gbàgbé gbogbo ìkìlọ̀ tí wọ́n fún ọ. mo bẹ̀bẹ̀. o ò gbọ́dọ̀ béèyàn jà o sì gbọ́dọ̀ bínú o gbọ́dọ̀ lẹ́mìí ìdáríjì ni àlàáfíà ni fún wọn. ṣé. bàbá mi kí ló ṣẹlẹ̀ ribasa dalaba taliyaba. bàbá mi kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ sí yín. ìyá rẹ ń kọ́. wọ́n ti jáde wọ́n ní tẹ́ bá jí kí wọ́n á jẹ fún yín àlejò kan dé ní ìsìn ní ni wọ́n láwọn fẹ́ rí yín wọ́n ti jókòó sí pálọ̀ sọ fún kí mò ń bọ̀ wá rí. jogun omi kọ́ yìí. bẹ́ẹ̀ ni o bàbá or ambición. ṣẹ̀ṣẹ̀ olóńgó. àbìdùn kéréje kéréje àbìdùn gírímọ̀ gírímọ̀ àtẹlẹyẹ dúdú àtẹlẹyẹ pupa gbogbo wọn ni wọ́n rán mi sí ọ. kí ló wí wọ́n ní gbé fún ọ kó o jẹ́ jogun omi rárá ìwọ ni kò jẹ́. oúnjẹ ikú tó gbé wa kà mí mọ́lé ẹ̀bà àtẹ̀fọ́ ògùnmọ̀ àtẹ̀ràn ìgbín tẹ́ ẹ ṣe tẹ́ ẹ fi máa jèlè sí ó bẹ̀rẹ̀ sí jẹ. ó tó jogun omi má jẹ o. ẹ dákun ẹ jẹ ń jẹ. wọ́n jẹ ṣé bó o mọ̀ pé bó o bá jẹ oúnjẹ yìí ọ̀run lẹ̀rọ ẹ̀ òkú bó bá ti jẹ́ báyìí ó dìwọ́ mọ́nu ó ṣubú lulẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí í pọ ẹ̀jẹ̀ lẹ́nu lẹ́yìn bí ìṣẹ́jú mẹ́wàá ó kú pátápátá bó o bá sì ti kú kí ni mo fẹ́ fòkú rẹ̀ ṣe òkú tó ti kú kò lè yin ọlọ́run lógo alààyè ló lè yìn bó o bá jẹ májèlé yìí jogun omi bó o bá jẹ níbo ló rò pò ń lọ bẹ́nìyàn bá ṣe ìjọba tó wá fìyàn sí ilé ẹjọ́ tó dáyàn lẹ́jọ́ wọ́n sọ̀rọ̀ sí ọgbà ẹ̀wọ̀n mélòó mélòó ni tẹ́nìyàn bá ṣe ọlọ́run tó gbóngbó bá jọ oúnjẹ ìbúrò rò pò ń inú iná ló ń lọ iná ayérayé iná àjọ òkú inú ìyà ibẹ̀ ló ń lọ iná tí kì í kú. ìwọ gan náà ò sì ní kú láéláé tó mọ jóná n ò sì fẹ́ kó o kú báyìí torí n ò fẹ́ kó o jóná. àbẹ̀jòyè dáríjì mi. jogun omi jésù olúwa ló ṣe òun ló lè dáríjì ọ kò yà ọ́ lẹ́nu bí mo ṣe mọ àṣírí oúnjẹ tó gbé wáyé jésù ni òun ló fi hàn mí òun ló sọ fún mi ó ní òun gbóúnjẹ kan bọ̀ ó sì ní mo gbọ́dọ̀ jẹ ó ní bí n bá ti jẹ báyìí ó ní mo kùnú. àbẹ̀jọ́ má bínú sí mi má bínú sí mi. jogun omi àfi kó o bẹ jésù kó má bínú sí ọ. Ah. ìgbà wa mi ti yí padà kì í ṣe ọláyé òtán àtijọ́ ló ń bá yín sọ̀rọ̀ mọ́ nísinsìnyí ọláyé òtán tuntun tó ti dàtún bí òun ló ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí kò yà ọ́ lẹ́nu ẹ má rò pé torí wípé ọ̀gánwó gbá mi létí láàfin wọn ò lè ṣe nǹkan kan sí wípé mo wà lágbára kankan mọ́ agbára ayé ni mi ò ní mọ̀ ṣùgbọ́n agbára ọlọ́run agbára jésù kristi ó ń bẹ nínú mi. No agbára tó ń sọ ayé mi dọ̀tun ò ń bẹ nínú mi agbára òun ló fi gbogbo àṣírí oúnjẹ tó gbé wáyé hàn mi pé n gbọ́dọ̀ jẹ́ ò pé tí n bá jẹ́ n ó kú agbára tó ju gbogbo agbára ayé lọ ni agbára Jésù Kristi ọmọ Ọlọ́run. òkìkí ti kàn káàkiri láti onípélémọ́ dé alágẹmọ pé ó e, ti dẹran rírọ̀ o lágbára kankan mọ́. ogun omi agbára ayé nìkan ni mi ò ní mọ̀ ṣùgbọ́n agbára Jésù Kristi ọmọ Ọlọ́run ó ń bẹ nínú mi agbára òun ló sáyé mi dọ̀tun agbára òun ló yí kínkínyún padà tó sáyé rẹ̀ di ọ̀tun agbára òun náà ló yí ayé ọ̀gánwó padà tó sọ di ẹ̀dá tuntun agbára tó ju gbogbo agbára lọ ni. gbogbo wa ló yà lẹ́nu ó yà wá lẹ́nu gbà gbọ́. agbára tó ń gbani lọ́wọ́ agbára òkùnkùn ni agbára tó ń túni sílẹ̀ kó nínú ìdè èṣù ni. Agbára agbára tó ń gbani lọ́wọ́ ẹ̀bi ẹ̀ṣẹ̀ agbára tó ń fúnni lálàáfíà. ẹ ṣàánú èmi náà ẹ sọ fọlọ́run kó dáríjì mi kí ṣe yé ṣe ránrun rárára káàkiri ẹ bá ń bẹ kó dáríjì mi. jogun omi kò sí ọ̀nà mìíràn bí kò ṣe kó fàyè rẹ fún jésù kó sáyè rẹ di ọ̀tun kó yé báradáradá kiri mọ́ kó yé bá ránrun kiri bí ajá tí ò lólówó kó yóò gbà kó nínú ẹ̀bi ẹ̀ṣẹ̀ yóò ṣayé rẹ̀ di títàn agbára ọ̀hún tí mò ń sọ yìí agbára jésù yìí òun ló ṣàánú rẹ̀ lógún mi ni ò kó o jẹ oúnjẹ ikú tó gbé wá ò bá ti kú báyìí. Ah, ọlá yìí ò tán ó sì bẹ́mi náà ṣe kí n yí padà bá ń bẹ jésù kó ṣàánú mi. Ah, eh, o máa ní láti fàyè rẹ fún Jésù ni o tó bá ti fẹ́ fàyè rẹ fún Jésù o tẹríba mo gbàdúrà fún ọ. a máa wí gbólóhùn ìtẹ̀lé Jésù Olúwa mi o. Jésù Olúwa mi o. mo tọ̀ ọ́ wá lónìí. mo tọ̀ ọ́ wá lónìí o. dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí o. dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. kó o mi sínú ìwé ìyè rẹ. kó o mi sínú ìwé ìyè rẹ ẹ yí ọkàn mi padà. yí ọkàn mi padà. kí lè máa ṣe fẹ́ rẹ. kí lè máa ṣe fẹ́ rẹ. látòní lọ. látòní lọ. àti títí láéláé. àti títí láéláé. àmín. àmín.